Так, начинаем пресс-конференцию нашу. Пресс-конференция посвящена проекту «Сила едности». На сегодня спикеры, спикеры Ирина Фоменко, глава правления э, Фонда профессийный розвиток Харкова, Мария Ладжинская, бизнес-тренер, управляющий персоналом, Алена Гимова, координатор волонтерской деятельности, Инесса Плачку, психолог, тренер. Два слова скажу о проекте, потом передам слово. Э, проект э, «Сылогенности» стартовал в Харькове. Цель – социализации, и интеграция вынужденных э, переселенцев, перемещенных лиц в Харьковскую территориальную громаду. Ну, пожалуйста, Ирина Фоменко подробнее расскажет о проекте. Спасибо. Здравствуйте. Я хочу пару слов сказать о нашей организации. Фонд профессионального развития Харькова работает в Харькове уже три года. Мы профессионально занимаемся помощью социально уязвимым слоям населения в трудоустройстве. За три года услугами нашего, нашей организации, нашего проекта воспользовалось около двух тысяч человек. А, за это время 1340 человек трудоустроены. Это очень высокий процент, это хорошие результаты, которыми мы гордимся. И полтора года назад, когда в Харькове появились а, переселенцы, конечно же, имея наш опыт в трудоустройстве, мы не могли остаться в стороне от этой проблемы, и мы запустили отдельное направление, отдельный проект для помощи в экстренном трудоустройстве именно переселенцам. Почти тысяча человек за это время к нам обратилась, и 46% из них трудоустроено. А, конечно же, работа – это одна из первоочередных, но, к сожалению, не единственная потребность людей, приехавших в Харьков. И мы таким образом невольно или вольно а, стали помогать людям и в решении других проблем. А, кроме основной работы, мы занимаемся и волонтерством, мы инициируем, проводим много волонтерских акций городского масштаба, локального, то есть помощь одной семьи может, семье может быть, либо э, собираем констовары для детей-переселенцев в очень большом количестве, разного масштаба, разного уровня И помогая переселенцам, мы поняли, что, конечно же, одной работой невозможно ограничиться, и проблема интеграции сейчас стала очень актуальна для многих из переселенцев, и для харьковчан это также является зачастую проблемой. Поэтому сегодня мы презентуем новый проект, новое направление нашей деятельности, о котором расскажет подробнее моя коллега Марина Ладижинская. Дякую всім, доброго дня, шановні. І сьогодні я хочу презентувати вам е, проект Сила єдності, який наша організація «Професійний розвиток Харкова починає реалізовувати в Харкові. Чому саме в Харкові? Ні для кого не секрет, що Харків є найбільшим районом України, який прийняв е, більшу кількість вимушено переміщених осіб Донецької та Луганської областей. Звісно, це замовлено бажанням людей переселитися у найближчий регіон, який близок за менталітетом, у найближчі регіони із ем, розвиненою інфраструктурою, великим містом. І саме тому е, на території Харкова та Харківської області зосереджена велика кількість вимушено переміщених осіб. Як вже говорила Ірина, ми допомагаємо не лише у працевлаштуванні. Окремі люди, окремі сім'ї одержали від нас допомогу із житлом, із влаштуванням дітей до дитячих садочків або шкіл. Ми збирали якісь корисні речі, без яких неможливо було існування людей на перших етапах, коли вони переїхали до Харкова. Але вже працюючи більше року із переселенцями, ми розуміємо, що все більше людей бажають залишитися саме в Харкові на постійне проживання. І якщо рік або два роки тому майже всі відповідали, що вони хочуть повернутися додому, то тепер все більше людей планують розвивати е, своє життя саме у Харкові, планують залишитися у Харкові, і це потребує додаткових зусиль з боку харків'ян. Е, щоб ці люди почувалися впевнено і не відчували себе чужими у цьому місці. Інтеграція та соціалізація, асиміляція це можна називати як завгодно. Але сенс е, у тому, що ці люди такі ж громадяни України, як і всі інші, і Харків е, має стати для них для них рідною домівкою, бо значна кількість цих людей втратили свої домівки, втратили своє житло, втратили своє майно і намагаються відновити нормальне існування саме в Харкові. Вони е, зіткаються з деякими проблемами, з упередженим ставленням і з якимись, наприклад, е, підозрами щодо них, як з боку роботодавців, так і з людей, яких вони орендують житло. Саме з метою подолання цих бар'єрів, які перешкоджають нормальному існуванню е, переселенців у Харкові, ми ініціювали такий проєкт Сила єдності. Ці проекти реалізуються за підтримкою програми розвитку ООН в Україні. В межах проєкту швидке реагування на соціальні та економічні потреби вимушено переміщених осіб в Україні та уряду Японії. В чому буде полягати суть цього проєкту? З листопада 2015 року, по лютий 2016 року, планується низка заходів, е, націлених на інтеграцію вимушено переміщених осіб до Харківської місцевої громади. Значним е, масштабним заходом, який яким буде відзначено старт цього проєкту, буде сімейний інтеграційний табір для сімей е, харків'ян та переселенців. Е, не лише відпочинку, але взяти участь у низці цікавих заходів, націлених на те, щоб люди подружилися, щоб люди порозумілися, щоб люди не лише змогли щось брати від харківської керівництва, а яким хвилюють батьків як харків'ян, так звісно, і переселенців. Крім того, ми запрошуємо людей долучитися до низки благодійних акцій. У передодні нового року Дня Святого Миколая це будуть такі благодійні акції, як веселка можливості для дітей, майстер-класи та різноманітні навчальні сесії. Це буде благодійні акції на кшталт ангелів е, зі збором подарунків для дітей е, до новорічних свят. Це можуть бути заходи пов'язані із допомогою вихованцям дитячого дому. Наша організація опікується одним із дитячих будинків Харківської області. Це Бородухівський дитячий будинок. Е, також ми розуміємо, що багато людей залишаються у Харкові на постійне місце проживання і планують майбутнє своїх дітей саме у нашому місці. Ми е, бачимо необхідність профорітаційної роботи із підлітками та е, молоддю, тому що саме від правильного вибору майбутньої професії е, ну, за багатьма критеріями залежить успішне майбутнє як цих дітей, так і їхніх батьків, і громади, і нашого суспільства в цілому. Крім того, плани планується цілий ряд екскурсій пізнавальних, яких переселенці зможуть ознайомитися із культурою та історією нашого міста. Також плануються культпоходи, е, плануються ем, різноманітні заходи, які сприяють покращенню взаємовідносин е, стосунків між харків'янами та переселенцями та допоможуть інтегруватися е, у цій непростій ситуації до Харківської міської громади. Спасибо большое. Давайте э, расскажем еще о э, работе волонтерской да? Э, части вашего проекта. А, Алена Ефимовна. Да. Об этом очень вкратце рассказала уже Марина, а Алена координатор э, волонтера, волонтерской деятельности с более чем десятилетним опытом работы уже именно в волонтерстве и в организации проведения проведении то волонтерских семье, да, или людей, которые к нам обращаются. А, то есть это будет цифровое мероприятие, которое будет в течение шести месяцев. Я хочу немножко дополнить, есть один э, секрет. Часть волонтерских акций благотворительных мы запланировали, а часть а, запланируют наши участники проекта. Именно в том инфекционном лагере, как следующие выходные пройдет э, на базе отдыха, а, люди запланируют, разработают, примет инициативу и предложат какие-то свои варианты а, вклада в Ленинскую территориальную громаду. Набираете участников э, проекта? Кто попадает? А, во-первых, есть э, около двух тысяч человек, которые уже знают нашу организацию, и с помощью информирования через наш сайт, через социальные сети мы сообщаем об этом нашим подписчикам. Кроме того, в тех же социальных сетях, конечно же, размещаем информацию, допустим, или Потев, или будут наши партнеры, то есть это открыто для всеобщего доступа. Сегодняшняя пресс-конференция – это также наш способ пригласить людей к участию в нашем проекте. А, можно присоединиться к участию прямо сейчас и стать участником в следующие выходные. Можно подключиться на любом этапе. А, можно стать участником проекта на все эти несколько месяцев и продолжать дальше, мы надеемся, волонтерство Можно просто посетить какое-то одно из мероприятий, запланированных а, в нашем проекте, и получить э, чего-то полная свобода. Инесса Клочко, э, психолог, я так понимаю, вы будете отвечать за э, психологическую работу. Скажи, расскажите об этом, пожалуйста. Справа в тому, що фонд багато уваги приділяє саме стосункам сім'ї і вихованню дітей. Звичайно, що люди ж приїхали в розуміти, робити, як виховувати дітей, коли демонструє е, не тільки гроші, а й емоції, іншим часом і е, бажання е, щось зробити інакше, не так як це було у вивісних таких умовах, коли вони жили у своїх містах і своїх оселях. Тому о, цей інтеграційний інтеграційна програма націлена на те, щоб казати людям розкрити можливості, щоб вони усвідомлювали, що вони не самотні, що ми готові бути рядом, ми вже є рядом. Ми дуже багато працюємо над тим, щоб підтримати і допомогти матерям, бабусям, батькам і взагалі сім'ям скоординуватися таким чином, щоб вони навчилися підтримувати саме один одного. Бо саме найбільше, що сьогодні е, нам зможе допомогти вистояти в скрутному становищі це підтримка одне одного. І е, ми проводимо тренінги, і саме в цьому проєкті будуть тренінги націлені на вирішування сімейних конфліктів, на е, виховання дітей, на сімейні стосунки, підменшення ефективності. Безпосередньо вже в самому лагері буде декілька програм, е, і ми вже започинаємо це з нашими переселенцями і людьми, що мешкають е, у Харкові. Е, і таким чином люди е, розуміють, що проблеми нас об'єднують абсолютно однакові. Немає різних проблем у сімей, тих, що приїхали до Харківського регіону, і всі ми проживають або проживали завжди в Харківському регіону. Тому ми несемо ці цінності до всіх наших подопічних, до всіх входять в наші програми і е, підтримуючи один одного, нам буде е, найбільш важливо казати про те, що ми існуємо, ми рухаємося вперед, і наші діти мають і будуть щасливими. Пожалуйста, вопрос. А сколько человек обнаружено в лагере? в лагере это 120 чоловік или 40 сімей? 40 семей, да? 40 семей, да.